Ассаламу алейкум. алдыдағы мүнеттерде мен құмар қаналар жөніндегі мұйзамның қабыл алынышы ә, андағы ашылыштар мен түшінген нерселер, ә, өкіндірген нәрсе қуандырған нәрселер қойшы ұшының тегерегінде сөз қылам аяғына чейін көріңіздер ооба кече күндері қырғыз республикасының жоғарғы кеңесінде ысыкөл облысының аймағындағы құмар қаналарды ашу бойынша мыйзам долбоору бірінші оқылыштан өтті Э, бұл қырғызстандағы қырғызстан өзі мұсылман елі қырғыз еліне аябай зор бір белек болды жоғары кеңес тарабынан жана мага ушул процессте эки үч нерсе жаңа ачылыш болду биринчиден жогорку кеңештин тарыхтагы алган мына ушул чакырышта жогорку кеңештин тарыхта алган лакабын баардыгыңыздар билесиңер жана бул лакапты айткым да келбейт азыр рамазан күндөрү жана кийинки да, улам жаңыланып келаткан депутат тақсырлар да мына ошол лакапка татыктуу экендигин көрсөттү окубай мыйзам кабыл алып тургандар келе баштаптыр <laughs> окубай алып алыптыр аны референттери да жардамчылары да эскертип койбоптур э, таксыр бүгүн мунагу жөнүндө мыйзам аласыз деп эскертип койбойбу же ал шеф болгондуктан референттерин укпай калганбы же берки жанында отурган стажы бар берки депутаттар эскертип коюптур турат тақсыр сиз жаңы келдиңиз мынау мыйзамды алабыз азыр карап коюң деп койсо эмне болот ошентип эскертип коюп карабай добуш бере берет экен а жогорку кеңеште эмне кылып жүрөт ак кишилер мен билбейм тагыраак жогорку кеңеште эмне кылышын билбей барып алганы мага ачылыш болду да э, жогорку кеңеш бойынша жападан жалғыз бір сақал иесі бар екен ал тактыр да билбей беріп берип алыптыр айтып қойып алыптыр ага дагы эскертип коюп алыптыр сакалын сыйлап койсо болмок беркилер эй тактыр сіз даваттан жақын деле келдіңіз эч нерсени билбей калышыңыз мүмкүн биз сизди түшүнөбүз азыр биз мунагу нерсени алабыз деп эскертип турса жақсы болмақ эми эскертпесе ошентип кол коюп кое берет экен анан кийин артынан вдруг ақырет есіне түсіп арамға дауыс беріп қойған деп еш башталды арамға дауыс беріп қойып тұрбыз дебегендер де бар екен айтайын дегенім даватшылар төрт айлық қырық күндік даваттан бас шықпаған бір жылда төрт бес жолы умраға барып келген депутаттардың ушул мыйзамдын демилгечиси болгонун мен көрдүм бул мага ачылыш болду көрсө мен да дин дин деп жүрө берет экенмин тооба кылдым ошол жерге барганда мен да ошентип каламбы деген ой келди же ал депутаттарды бирөө башкарып атабы да балким бирөөлөр мынууну добуш бересиң мынууну өткөрөсүң деген ээси бар окшойт деп калдым дагы эң кызыгы капырдын акчасын эмнеге аяп атасыңар дейт капырдын акчасын эмнеге аяп атасыңар бул жаңы дин пайда болду капырдын акчасын аяба деген анан ушундай негиз болду эми биздин элдер кайерге кирбейт ал казиного башка жактан келип ойношот мунун эмнеси жаман биздин бюджетке түшсө болду да бул да жаңы дин пайда болду аллах таала биздин ислам динибизде капырлар ойносо бола берет алардын акчасын үй бүлөңө алып келип иштете бер деген өкүм жок биздин динде кумар арам деди баардыгына бирдей арам капырга да мусулманга да эки жүздүүгө да арам эки жүздүүгө да арам арак бардыгына бирдей арам доңуз бардыгына бирдей арам кан бардыгына бирдей арам бардыгына бирдей арам капырга уруксат эмес процент бардыгына бирдей арам бул биздин дин булар жаңы динди чыгарды капырга боло берет бизге гана болбойт бул кандай бул эгер биздин бюджеттик түшүп аткан болсо анда уруксат бере бергиле деген дин кандай анда эртең булар э давайте сойкуканаларды ачабыз просто аяққа біздің еркектер кірбейді башқа жақтан келген еркектер кірсін аяққа біздің қыздар іштебейді башқа қыздар келіп іштей берсін болобу бюджетке түшсө болды да туурабы е бюджет деген эмне өзү бюджетти эмне мындай кудай кылып алдыңар десе бюджет турса мұғалімдер андан алып атқан дарыгерлер ал бюджеттен алып атқан аялуу катмарлар аялуу катмарлар құрсағы тоқ болса мемлекетте көтеріліс шықпайды деп ойлайды ұқсайды алар ансыз деле мемлекетте көтеріліс шығарбайды анткени алар интеллигенттер көтерілісті наразы болғандар шығарады шариятын бұзып жатқандар рамазанда шапалақ менен ұрсаңар мұсылмандарды кім бұға разы бұл бюджет толтырыш үшін бюджет толтырыш үшін арамды қыла бер деген қай жерде бар бюджет толтырыш үчүн арамды кыла бер қай жерде бар бұл нәрсе меніңше жоқ еш жерде арам бардық жерде арам болғанда да бұл чоң қиянаттық мұғалімдер дәрігерлер аярлуу катмар бергенин жейт байкуштар бергенин айлыгын ошо айлыгын эмнени берсең ошону жейт аны сен мойнуңа алдың да мен табам деп арамдан болса да алып бере бересің анан кейін. Аға, адалдан оокат бе Аға, адалдан оокат бе Бізде адал толтыра ғой башка жолдору толтыра ғой адалдын эмнеге сөзсүз арамдан алып беришиң керек көтөрүлүш чыкпаш бе ушу керек ушул мени өкүндүргөн нерсе мен билігін тан алған президент мен өтмішін сыйлаған президент абсолюттік билікті қолына чогултканынын бірінші белгісі ошо болды эч кимиси сен туура эмес кылдың деген механизм жоқ екен бізде мамлекетте азырынча бізге окшогондор сүйлөп атат эртең кудай билет бизди да мени ақарат қылдың ар сүйлөтпөй коюшу мүмкүн экен ким кеңеш берди биздин президентке абсолюттық билікті ал алып тұрғаннан кейін біздің айтқанды қыласың деп осындай ой келді бұл мені өкіндіріп атат аябай қыжалат қылып атат қырғыздың берметі ысык көл біздің аталарымыз ұшыл көлгө денесін алған емес дейді денесін салған емес дейді ушул көлге кейін ғана орыстар келіп колонизация басталғанда суға түшіп анан ошондон балыкчынын атын билесиңер көтмалды деп коет илгерки аты мына ушундай жаман көрүү менен аталган ошол нерсе ата бабаларыбыз денесин салган эмес дейт сууга эми мына ошол жерге кумаркананын ачылышы бул эмне десе жер шары жаралгандан бери ысык көл көл қыласына мындан өткен кесепетті өкімді бир да өкімді алып келбеді деген сөз мындан өткен кесепетті өкім шыққан емес хрущевтің уағында торпедаларды сынайбыз дегенде да мұншалық кесепетті болған емес ушул оқиға бір мені қуандырды Қырғызстанды дүниелік аренада құтыра тұрған байлар ес алып кете тұрған зонаға айландырам дегенде ағаткеннен тағыткен бір күштер бар бір қанша жылдар қатарыменен келе жатыр ушул күштер. кайсы бийлик келбесин ушул идеяны түртөт ал бийликте азгырат ақша берет бір беле кылат шығылып, билбейм Дүниелік аренада ақшасы бар кутургандарды ушул жака чакырып алардын ақшасын алып калабыз деген бір күч бар бізде жана акчада жана бей бейбечараларга бюджетке мынчаны таштап коебуз калганын өзүбүз алабыз деген күч бар туугандар ушул күчтү мурдагы бийлик киргизбей койгон ошондо да катуу турган жигиттер бар эле мынаунда да ошолор турду аллах ыраазы болсун бул мен атын атап айтам бул төрөбай закирович зулпукаров и асылбек шарипович жээнбеков аллах ыраазы болсун сиздерге булардын бекем туруусуна мынау сапар иманы түрткі болды деп ішенем. бұл оқия рамазанда жүз берді рамазандан шықсақ шыққанда кысы болбойт беле неге өліп талып атат мындай Қайсы диаграммаға түшпөй атат қайсы графикке түшпөй қалып атат ушунчалык график кыстаган окшойт дагы өлүп талып рамазанда кабыл алдырды эмнеге кыргыз элине қырғыз елі мұсылман дагы бир жолу айтам шапалак менен бер байды рамазаның мына сага деп бул бизди ойға туш керек туугандар бул нерсе бизди ойға туш керек биз динибизде канчалык өзүбүздүн аброюбузду көрөбүз биздин абыройымыз дин мененби же бюджет мененби ушундан улам менде бир эки үч тапшырма пайда болду өзүмө нұр саяси партиясы легалдуу эле мына негізде, негизде буга митинг уюштурган атабыз Қарап тұрғанға намыс жол бербей атат иман жол бербей атат ыйык рамазандын күнүндө бул не деген жосын, Э бюджет толбосо толбосун ачка калсак ачка калалы биз арам менен жашабаган эл элек го алсыз ушу бюджеттен тамактангандардын дастыр арамды тыгып ошондон пайда көрөм деген кандай бул экинчи тапшырма мен эл журттан суранам ошого каршы тууралуу қаршы тұралы. мен көл, дегілей көл қаласындағы мұсылман бұрадарларға ата нарқын ұйық тұтып келген мекендештерді чоң үмітменен менен аракетин күтөм зор бейліке. таасир бериңиздер аллах алдында баардыгыбыз жооп беребиз Тәсіріңіздер зор ким бейліке бүгүн ушул маселеде таасири бар болсо таасирин бере бүгүн милдет ушул нерседе бул бизге бир сыноо туугандар мен кимдир бирөөнү виноват кимдир бирөөнү виноват кимдир бирөөнү виноват дегим келбей атат атын да атаган жокмун биз виноват болуп калбайлы аллах алдында бизге бул сыноо бул шапалак бизге сыноо эгер биз ушунда уттурсак кийинки кадамда сойку гана наркы кадамда эркектерибиздин эрге тийүүсү легалдуу наркысында кыздарыбызга үйлөнүүбүз легалдуу болуп калат ошого жеткирет астағфирулла бұл ушундай программа авторын өзүңөр таап жазып коесуңар аллах таала мына рамазанда бизге сабырдуулук берсін жана ушул маселелерди бизди өйдө төмөн олку солку кылбай адилеттүүлүк менен жана данышмандық менен чечүүгө аллахым өзү тоофук берсин бийлигибизге инсап берсин эсинин барында жыйылып еліне қызмат қылып жалпы урмат сыйға татықтуу болсун біз дагы эле президентибизди сыйлайбыз бийлигибизди жана анын бұл инсап менен иш кылаарына ишеним менен аманат добушубузду уктурабыз саламу алейкум